Poe, poe, poe, poe, poe, ik zit mijn massa poesen. Je massa poesen. palak dele focando, né? Um, kijk achter je. Ik denk dat was drie mensen van zelf spannen. Shoot. What in the hell?